tomonga uzoq joyga olib ketdida hech narsa qilmaydi qaytarib keltirib qo'yaman deb o'sha joyni o'zida nomusimga tegdi nima qilib qo'yding desam hech narsa qilmaydi kerak bo'lsa tiktirib beraman meni pulim ko'p otam puli ko'p deb aytdi amakim kimligini aniqlab uyga olib bordilar uyga olib borgandan keyin ota onasi hammasi chiqib haqoratlab ketishdi bizlarni otasi onasi chiqib e, men o'g'limni uylantirganman uchta bolasi bor qizing o'zi boshqalar bilan yurib men bachamga bolamga assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar bu videoda deyarli gapirmayman sababi aynan zo'rlangan zapal bo'lgan qizni o'zini e, og'zidan eshitasizlar nima bo'lganini albatta video davomida o'zinglar fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar juda ham qiziq hozir hammasini podrobno eshitib bilib olasizlar aldayaptimi yo'qmi albatta kommentariyada javobinglarni kutaman g'oya bor aziz vatandoshlar o'zbekistonda aynan aksiya boshlandi LGBTga qarshi. Agar siz LGBT, ya'ni geylarga yoki shunga o'xshagan translarga qarshi bo'lsangiz, like bosib o'z ovozingizni berishingiz mumkin. yoki aksincha siz geylarda tarafdori bo'ladigan bo'lsangiz, dislike ya'ni menga pastga qaragan like bosib o'z ovozingizni berishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, LGBTga qarshi insonlar juda ham ko'p va layklarni garsillatib, ursillatib, vodiycha, vohacha, poytaxtcha qilib bosib qo'yishgan. Aziz vatandoshlar, marhamat video tomosha qilamiz. Bu orada aziz yurtdoshlar, iltimosim, bu o'zimning shaxsiy iltimosim. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lishni ham unutmang. Rahmat e'tibor uchun, marhamat. men ishkor tumani bahoriy pom qishlog'ida tug'ilganman shu paytgacha tikuvchilikka qiziqaman e, qo'shnilarga qarindoshlarga e, kiyim tikaman qiziqishim hozirgi kungacha shu e, oilaviy daromadni qo'shib kelmoqdaman tikuvchilik orqasidan men mart oyini boshlarida telefon qilib ismi odila ekanligini chermishka mahallasida yashash yashashini to'qson to'qson beshinchi yilda tug'ilganligini aytib men bilan tanishmoqchi bo'ldi menga o'ylanganini ham farzandlar borligini ham umuman aytgani yo'q shu paytgachada men bilan tanish tanishgandan beri aytgani yo'q o'n to'rtinchi mart kuni shu orada har kuni bir ikki martalab telefon qilardi o'n to'rtinchi mart kuni telefon qilganda man senga o'ylanaman ota onam obro'li meni men ham o'sha payt aytganman men seni o'ylagan qizlardan emasman ota onamni yuzini yerga qaratishni istamayman deganman keyin u yo'q men seni olaman e, uchrashaylik ko'rayin deb aytgan keyin u o'n to'rtinchi mart kuni o'sha kuni men singlimni ko'rishga e, kasalxonaga keldim kasalxonada u raddomda davolanayotgan edi o'sha payt telefon qildida amakimni ko'rib chiqaman deb o'sha o'sha paytda u ham kasalxonaga kelgan ekan kasalxonaga kelib ko'rib chiqdim deb telefon qildida men ko'chaga ketayotgan edim dugonam oldiga o'sha payt mashinaga oldimga keldi dadam mashinaga min dedi men minmayman dedim keyin qo'limdan tortib itilab mashinaga mindirib olib ketdi qayerga olib ketyapsan desam hozir kelamiz hech narsa qilmaydi qaytarib olib kelaman deb olib ketdi keyin cho'l tomonga uzoq joyga olib ketdida o'sha joyda nima qilasan desam hech narsa qilmaydi qaytarib keltirib qo'yaman deb o'sha o'sha joyni o'zida nomusimga tegdi nomusimga tegdida endi nima qilib qo'yding desam hech narsa qilmaydi kerak bo'lsa tiktirib beraman meni pulim ko'p otam puli ko'p deb aytdi keyin shu payt menga ikki kun qistamasang olib ketaman ota onamga aytay tayyorgarligini ko'rsin deb aldab mashinadan tushirib ketdi ko'chaga ko'chaga tushirib ketdi men ahvolim og'irlashib o'sha payt ko'p qon yo'qotdim keyin o'yga zo'rg'a bordimda onamga bo'lgan voqeani aytib berdim bachani ismini aytib bersam hech kim o'sha mahallada hech kim tanimas ekan u bolani keyin men mashinadan tushirib ketgan paytda faqat mashina nomerini ko'rib qoldim o'sha nomer orqali mashina nomerini ko'rib qoldimda bir yuz o'ttiz to'qqiz raqamli tiko mashinada o'sha mashina orqasi o'sha mashina orqali topib olishdi o'sha bachani keyin uydagilar topib olishdi keyin o'sha payt yana telefon qilsam bo'lgan ish bo'ldi hech nima qilolmaysizlar men o'ylanganman dedi telefonda oy oy o'zi yaxshi ko'rinadi yo o'zi to'qson beshda ko'rinadida lekin yoshi katta yoshini bilmayman hozir keyin uydagilar men dadam onam amakim bilan o'yga bordik amakim kimligini aniqlab o'yga olib bordilar o'yga olib borgandan keyin ota onasi hammasi chiqib haqoratlab ketishdi bizlarni otasi onasi chiqib men o'g'limni o'ylantirganman uchta bolasi bor qizing o'zi boshqalar bilan yurib men bachamga bolamga taqmagining e, yig'ishtir qizingni deb haqoratlab ketishdi uydagilari o'shanda yo'q yigitni o'ydan chiqarishmadi ota onasi o'ydan chiqarishmadi keyin militsiya xodimlarini amakimda amakim dadam chaqirib olishgandan keyin e, chiqarishdi va milisaxonaga olib kelishgandan keyin meni ahvolim yana og'irlashdi keyin meni kasalxonaga olib kelishdi kasalxonada birinchi yordam ko'rsatishdi ko'rsatishdi men pomiq qishlog'ida tug'ilganman millatim turkman men besh bolaning onasiman ikkita kelinim bor bitta qizni turmushga chiqarganman ikkita nevaram bor mm, bu qiz yana ikkita qizim bor biri o'n birinchi sinfga o'qiyapti biri mana bu to'qson beshinchi yil u qizim yaxshi aql qiysdi bu iflos endi o'tgan nomusiga tekkan shunga bir jazosini men so'rayman og'ir jazo berishini men olib bordim hmm, hmm. men olib bordim amakisi bilan dadasi bilan olib bordim olib bordim o'zing qizingni oldin u qilgan unday bunday deb manga otasi ham onasi ham Gepləb o etdilər. Son bunu ağırlaşıb verəndən keyin belə insana gələndən keyin bizə e, mən aytdım, dədəsi aytdım, bu ağırlaşıbdır, mazası yox, qan köp yoğudyaptır. Kasalxanaga alıb barın dedim, soň əməkisi aýtdy, bar alyp barın dedi. Bitdesi sorasa dedi, men dedi, işi bar adam dedi, kasalxanaga barady. Alyp getiň dedi. Soň men haýdy dedikden muny alyp geldik. Soň e, unusi agyr ekeni. Jahar tikişe näme dip qan toktatdylar, ýardam berdiler. Toktarlar. Ana shunday u bilan u yoqdan bu yerga o'tirdilar oldimdan so'ng bu yerda ham jarohat bo'limiga o'tiramiz deydi man aytdim nima uchun bu yoqqa o'tirasiz desam aytdi bu deydi usteri shu yoqqa ochilgan deydi usteri shu yoqqa ochilgan deydi so'ng man aytdim ha unda deydikda nima aytdik bu yerdan deydi borib usteri ochib keling opa deydi man bordim borsam yo'q ustini ochib ketdi bir bacha deydi man aytdim kim ekan u bacha desam aytdi yo'q bilmayman deydi bitta bacha ochib ketdi deydi man aytdim pasport yo'q narsa yo'q dedim mandan ikki marta uch marta kelib doktorlar boshliqlar ham so'radi pasport bering manga deydilar man aytdim yo'q bermayman shuni kim ochgan bo'lsa shu kishi bersin uni dedim pasportni deb aytdim yo'q dedi man uni dedi prokuror nimaga o'tirishim kerak dedi buni qizing ularni deydi yopishim kerak bizlarga pasport kerak dedi man aytdim kim shuni nimani isterani ochgan odamdan so'rang dedim so'ng aytdi bilmayman dilnaz opa ochganmi yo bitta bachchani iberib ochganmi uni bilmadim endi kim ochganini manga aytmadilar minishkor tumani pamuk qishlog'ida ko'p shunday nima ishlar og'ir ishlar bo'lyapti qizlarni bir o'qishga ya bir ishga iverishga endi yuragimiz qolmadi nomusiga tegib olib ketib cho'lga ertib tashlab ketayotgan bachalar ko'p bo'lyapti avazi qoryog' deganni o'g'li zo'ravonlarcha bosib olib ketib nomusiga tegib tegandan keyin o'z qizimni tashlab ketgan mani pulim ko'p deb tashlab ketgan undan keyin meni qizim uyga uyimga bir oz yurib keldik kelgandan keyin mani otasini uyiga olib bordim mana shu o'g'lim shunday qilib ketgan desam bor yo'q qoldim unday bunday deb menga gap so'z qilib ketdi undan keyin ichki ishlar borgandan keyin yigitni chiqarib berib milisxonaga olib keldidai milisxonaga kelgandan keyin aka siz ketavering deydi ungacha mani qizim ozasi bo'lmay qoldi bolnitsaga olib borib bolnitsada uni tug'ruqxonasiga nimadir qildilar man tushunmayman u narsaga Undan keyin ichki ishlardan dedi tergovchi keladi, sizni chaqiramiz dedi. Aziz vatandoshlar, rolik aynan shu yergacha edi. Sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Rahmat e'tibor uchun.